Yeah.

Van een licht in zijn bek is niet goed, joh. Oh, Lucy heeft er helemaal geen zin in. What kind of wood burns best? Well, it's got to be dry. Dry wood!